Yo aconsejaría a una a venir aquí. Eso sí, sin duda. Y no perder, de fato, ese tour porque é bastante mágico. <laughs>